مرفق طرطوس ممكن يساعدنا نفهم أكثر مشوار شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا على لبنان تحقيق معرقل وبالسنتين اللي مرقوا بينت معلومات عدة بترجح علاقة بين شبكة نترات الأمونيوم والنظام السوري وبسياق التقصي عن هيدي العلاقة أكثر نتوقف عم محطة برحلات روزوس زارتها قبل ما تجي على لبنان بسنة مرفق طرطوس ب 31 تشرين الأول 2012 وصلت روزوس على مرفق صيدا بلبنان ظهرت منه تاني يوم حملة نص الوزن وكملت رحلتها على طرطوس بسوريا بعد خمس ساعات ظهرت فاضية على قبرص طلعنا على هيدي المعلومات اللي بتسجلها الصفحات اللي بتتعقب تحركات السفن ابتداء من ايار 2012 لانه بهالتاريخ استاجر رجل الاعمال ايغور غريكوشكن الباخره من مالكها الروسي كارالامبوس مانولي وكان هدفنا نلحق شو عملوا بالباخره قبل ما تيجي على بيروت ونفهم طبيعه شغلهم شو حملت الباخره على صيدا وعطرطوس ما بنعرف بيقول أحد موظفي المرفق بصيدا إنه كانت البواخر تحمل أكثر شيء بحص وتراب بس ال manifest مش موجود والجواب مش مأكد مش ضروري نعرف شو حملت ليكون المشوار مهم بالتحقيق مرفق طرطوس مرفق سوريا تحت سيطرة نظام الأسد إنما في كمان أكبر منشأة بحرية لروسيا خارج البحر الأسود كانت تعتبرها روسيا نقطة دعم فني ومادي للسفن من وقت الاتحاد السوفيتي لحديث سنة 2017 وقدرت تحافظ عليها باتفاق مع حافظ الأسد مقابل إعفائه من الديون يعتبر المرفأ من أهم أسباب تمسك الروس ببشار الأسد مع اندلاع الثورة 2012 سنة مفصلية بالمرفأ لأنه كان صار للثورة السورية سنة مع أن روسيا ما تدخلت بالمعارك إلا لل 2015 استنفر الجيش الروسي حول مرفأ طرطوس من أول الثورة كتهديد للغرب كرمال ما يدعم الثوار وفي تقارير عدة بتوثق دخول سفن مهربة سلاح وفيول من روسيا للنظام السوري عبر طرطوس ابتداء من 2012 ومنشوف كمان عبر جوجل ايرث انه بلش يصير في اعادة تأهيل للشق السوري من المرفأ ابتداء من اواخر 2012 مسار روزوس صار له أهمية جديدة كمان على ضوء تقرير الصحافة في راس حطوم ب 4 آب 2022 بيكشف ضمنه انه كان في كميات نيترات عم تطلع من جورجيا بحجة انها رايحة على موزمبيق بس ما عم توصل تبين بحسب الموقع أن الموزمبيق لم تستورد أي طن من النترات من جورجيا وبمحاولة لكشف الوجهة الحقيقية فتش حطوم عن سفن أخذت مسار روزوس نفسه بالفترة نفسه والبواخر الأربعة اللي لقاها كلها متهمة بتهريب سلاح للنظام واثنين منهم راحوا على طرطوس سنة 2013 وحدة منهم كانت توقفت بصيدا بال 2007 لأنه كانت عم تهرب سلاح لسوريا تنتمي هالبواخر لشبكة أوديسا المؤلفة من شركات وأفراد وسفن بهربوا سلاح وفيول من روسيا وأوكرانيا إلى دول عدة من ضمنها النظام السوري بال 2012 و 2013 كانت تنطلق سفن من مرافق روسية وأوكرانية محملة سلاح وتختفي بالمتوسط لترجع تظهر بطرطوس أو بدول قريبة من سوريا مثل لبنان أو مصر مع أنه روزوس مش جزء من شبكة أوديسا نعرف أنه أولا ملك رجل أعمال عنده حساب بمصرف متهم بتبييض أموال لمركز البحوث بسوريا اللي بيطور أسلحة وثانيا حملت سلاح نترات الأمونيوم على مرفق بيروت بالوقت يلي كانت قايلة إنه أخدته على الموزامبيك وثالثا زارت المرافق نفسها يلي زارتها البواخر المتهمة بتهريب سلاح لبشار الأسد ما فينا نجزم أو حتى نرجح إنه روزوس كانت محملة سلاح ما فينا نعرف إذا حاولت ترجع تفوت على سوريا بال 2013 ومنعوها العقوبات يلي انفرضت بأدار السنة نفسها منعرف إنه مسارها ورحلاتها بتنضاف لسلسلة أدلة ظرفية بتشكك بنوايا أصحاب الباخرة وبتنضاف لأدلة ظرفية كمان مربوطة بنفس الخيط شركة اشترت النيترات مسجلة بنفس عنوان شركات لرجال أعمال بشار الأسد شركة بعتت ورا باخرة روزوس على لبنان كانت تشتغل تحت نفوذ بشار الأسد مصرف فتح حساب لهالشركات وصاحب الباخرة متهم بتبييض أموال لبشار الأسد وهلأ محطة وحيدة بمسار الباخرة بالمرفق يلي كان يفوت منه سلاح بنفس السنة لبشار الأسد ممكن تكون كل هيدي صدف بس الصدف هي الدلائل الوحيدة بهذا الملف بظل تحقيق واقف مع رقلين حلف النظام يلي بتصب عنده أكترية الخيوط